Falten kommen, wo du dich fragst, wer du denn bist, wo die Dunkelheit und Bedrängnis sich wie ein Nebel auf dich legt. Doch ich wünsche dir dies Lied dann, das dich erinnert in der Not. Wer du wirklich bist, damit du es nie vergisst bist vollkommen und du bleibst vollkommen. Lass dir nie was anderes sagen. Gottes Fülle wohnt in dir. Denn was immer auch kommt und was immer du brauchst, die Stimme singt in deinem Herzen und sie führt dich stets nach. schenkst deine Liebe gern. Du erinnerst die Herzen um dich daran, stehen, wo es keiner mehr vergisst, wie er wirklich ist. Du bist vollkommen und du bleibst vollkommen. Lass dir nie was anderes sagen. Gottes Fülle wohnt in dir, denn was immer auch kommt und was, was immer du brauchst. führt dich stets nach Hause, mein Kind. Und sie führt dich stets nach Hause.